siamo qui? Perché Paola indossa questi stupendi, meraviglioserrimi orecchini okay. che casualmente combaciano col suo outfit? Esatto, perché? Oggi Paola mi fa da valletta, una valletta d'eccezione di... Ah! Grido! <laughs> Sto peggiorando. eh, perché, perché ho deciso di fare un piccolo giveaway per il canale per festeggiare i miei primi 100 iscritti yes. che sono arrivati anche grazie a Paola quindi ringrazio Paola e perciò la faccio lavorare, mi esatto, fa la esatto, ecco, valletta. Ecco, vedi, vedi. Quindi in premio ci sono questo un paio di orecchini fatti da me con le mie manine dolci. Vedete che belli? Guarda come sta bene di qua perché fa panda. Invece quello di là no. No, <laughs> <laughs> fa panda. Con il Quindi, maglione. Con il maglione. Se volete vincere questi orecchini avrete tempo da, vabbè, domani mattina quando, quando metti, posterò quando, il video, esatto. eh, fino a giovedì. A giovedì prossimo che forse è il primo, forse il primo di febbraio, sì, mi pare. Mi pare. Mi pare. Perché venerdì è il 2. Sì, il 3, 4, 2, sabato e domenica, sì. sì. dovrebbe essere il primo di febbraio. Quindi avete tempo fino a giovedì prossimo, primo febbraio, okay. per partecipare. Cosa dovete fare? Mm. Innanzitutto essere maggiorenni e residenti in Italia. Okay Dopodiché, ovviamente, ovviamente, come dice oh, la mia amica esatto. Paola, eh, essere iscritta al eh canale. È minimo. Minimo. Piacciate. Esatto. Quindi un like. like. E commentatemi sotto eh, con partecipo, mm. se volete scrivermi qualcosa ovviamente scrivete pure. Io cosa farò? Man mano che mm. commenterete mm. segnerò il vostro nome su un bigliettino, nome e cognome o nickname, quello, eh, quello, sì, quello che vedo, quello che, che appare e eh, venerdì 2 febbraio uh -huh. la mhm. mia vallettona estrarrà con le sue manine sante un bigliettino. Esatto. Esatto, da una scatola, la metteremo in una scatola, metteremo tutti i bigliettini in una scatola, tipo tombolone. Sì, sì. Lei sì, frugherà nei bigliettini, mischierà, frugherà e tirerà fuori un bigliettino eh, che verrà eh, estratto e quindi il nome contenuto nel bigliettino vincerà, vincerà gli, orecchini, gli, orecchini, Quindi poi io pubblicherò il nome e voi mi farete sapere la persona mi, se si mette in contatto con me. Esatto, e tu lo spedisci. Eh, <laughs> esatto. Eh, se volete condividere, condividete, questo sì, è facoltativo. facoltativo eh, oh, quindi se carino. volete invitare qualcuno, taggare qualcuno, fate voi, eh, è facoltativo. L'importante è che rispettate le regole che ho detto all'inizio. Okay. Quindi con questo è tutto, io sono molto emozionata di avere questi 100 yeah. iscritti, yeah. grazie alla mia ballettona e un bacio, ciao! Ciao ciao!